to ai ko shakka babu dalilai na hankali na basira na ilimi sun nuna babu halitta kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce annabiyu afararul kalki alal idlaq idan aka yi idlaqin halitta gaba daya duk halitta mutum da arjan dabba da ƙasa da ciyayi da mala'iku to gaba ɗaya babu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma aka ce la yadumu man ahabbahu abadan finnar la yadkhulul jannata man la yuhibbuhu abadan wannan kaida ce ta musamman duk wanda yake san annabi to ba zai dawo ba a cikin wuta sannan kuma duk wanda bai ya san annabi ba zai shiga ba aljanna kaga idan ka kalli wannan ka'ida za ta iya nuna ma cewa babu wata halitta a duniya kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda wani zai ce to Allah ga wata malam menene matsayin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani balarabe ya zo ce mishi ya kai rilkalki ko kuma ya ce mishi ya kai bariya ya ce ya fiye yin halitta sai annabi ya ce za ka ibrahim ya ce a ah, ya ce wani ibrahim ne inda wani zai zo ma tambaya kan wani hadisa sai ka ce to ai wannan matsayin shi tawali'u ne annabi da tawali'u saboda in ka ba ai wani wuri annabi ya ce la taɗaru duni kama taɗaru da nasara isa bani maryam ya ce kar ku zuzuta ne, ku fifita ne. kamar yadda nasaru suke fifita isa ɗan maryam akan sauran annaba annabi ce kar mu haka malamai suna tattaunawa dangane da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato sauran halittu idan ana magana halitta malamai suna gada ai mala'iku sun fi kowa matsayi to suka ce annabiyu a faralul mala'ikaci a faralul min jibril wa mika'il wa israfil wa malakul mauti suka ce annabi ya fi dukkan mala'iku gaba ɗaya ya yi mala'ika jibril ya yi mika'il ya fi israfil sannan kuma ya fi malakul mauti mala'ikan mutuwa to amma duk da haka akwai wani wurare inda malamai suka ɗan tattauna dangane da wato hamadatul arshi mala'ikun nan guda takwas waɗanda suke ɗauke da al'arshin Allah Allah yana cewa wa ya hamilu yahmilu arsha ka fawqahum yau ma'izin samaniya mala'iku ne guda takwas suke ɗauke da al'arshin Allah to su waɗannan ana ga kamar sun fi sauran mala'iku wato daraja saboda kusancinsu da Allah su bi subhanahu wata'ala sai malamai suke cewa da waɗannan mala'iku masu ɗaukar al'arshi da manzan Allah wa ya fi daraja wadda maganganu da malamai suke tattauna tsakaninsu sai malaman da kansu suka ba da amsa suka ce ai annabi ya fi hamalatul arshi daraja a wajen Allah suka ce dalili idan aka diba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda shi kadai ya shiga fadar Allah shi kadai suka yi munajashi shi da Allah gaba da gaba suka ce wannan zai iya nuna ma farala ce maziya ce akan sauran annabawa da kuma sauran mala'iku gaba ɗaya ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa gare su sannan kuma suka ce ba a gani annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min adin yusalli alayya illa radda Allah ruhi ilayya faradda salama alaihi annabi ya ce babu wani mutum kwara ɗaya babu wani mala'ika babu wani aljan babu wata halitta da zai mun salati face sai Allah ya mai damun raina na amsa mai sallama yamin duk lokacin da kawo manzan Allah salati ko kawo manzan Allah sallama nema mashi aminci to Allah zai mai damun rai kuma ya amsa ma sallama suka ce wani duka dalilai ne wanda yake nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a fararul kalki alal itlaq idan kai idlaki halitta gaba ɗaya, to annabi ya besu su saboda haka Allah ba mu albarkacin manzo Allah Allah ƙara mana san manzo Allah cikin zakatanmu wassalamu alaikum warahmatullahi